कार्बन राई युट्युब च्यानलमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो एपिसोड भिडियो थर्ड तपाईँहरू माझ लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यो भिडियो पनि स्पेसल हुनेछ तपाईँहरूलाई र पक्कै पनि एपिसोड वान तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन please don't miss that video second episode पनि तपाईँहरूले मिस नगर्नुहोला र यो एपिसोड थर्डमा पनि स्पेसल भिडियो तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्नेछौँ सो एपिसोड थर्डमा हामी के कुरा गर्छौँ भने वे अफ मार्केटिङ स्ट्राटेजिज होइन तपाईँको मार्केटिङ स्ट्राटेजिज र तपाईँ एउटा एज काम गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ वर्ल्डमा कस्तो प्रडक्टमाथि चुज गरेर काम गर्दा चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई जान्न आवश्यक छ just only there are two ways of marketing strategy in this world and only two types of products in strategy two types of products in this world so म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर सेयर गर्न चाहन्छु सो तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियो छ power of digital marketing digital product होइन तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन प्लिज एकचोटि तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसरी हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी र अहिले चाहिँ लेटेस्ट समयमा चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ जसलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनिन्छ र यो डिजिटल मार्केटिङ सो वर्ल्डमा चाहिँ जस्ट टु टाइप्सको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुन्छ एउटा चाहिँ नम्बर वान भनेको चाहिँ traditional marketing strategy number two भनेको चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ स्ट्राटेजी अनि त्यस पछाडि वर्ल्डमा टु जस्ट टु टाइप्सको प्रडक्ट्स हुन्छ नम्बर वान भनेको चाहिँ फिजिकल प्रडक्ट र नम्बर टू भनेको चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट यदि तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा एउटा एकदमै पावरफुल भिडियो छ त्यो डिजिटल मार्केटिङ र डिजिटल प्रडक्टको भ्यालुज इम्पोर्टेन्स बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने एउटा भिडियो छ तपाईँहरूले प्लिज गएर चाहिँ हेरिदिनु होला र अहिलेको लेटेस्ट समयमा चाहिँ हामीले मोडर्न मार्केटिङ स्ट्राटेजी र डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि यसलाई भनिन्छ र डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टेप बाई स्टेप कोर्स तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू गर्दै रहनु भएको छ भने हाम्रो टिममा काम गरिराख्नु भएको छ भने अफकोर्स मोडर्न मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँहरूले सिकिराख्नु भएको छ भन्ने पूर्ण हामी विश्वास छौँ र लाइक ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी यो हो कि तपाईँले लाइक आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै जमाना थियो जहाँ चाहिँ टेलिभिजन एड्सहरू चाहिँ एकदमै पपुलर हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ टेलिभिजनमा धेरै चाहिँ एडभर्टाइज गर्न पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्थ्यो र रेडियोको कुनै एक एक जमाना थियो जहाँ कि आजको चालिस वर्ष अगाडि चाहिँ जहाँ चाहिँ रेडियो एकदमै बृहत सुनिने गरिन्थ्यो र न्युज पेपरहरू चाहिँ एड्सहरू चाहिँ दिने गरिन्थ्यो र त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी अहिले चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ यानि कि डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ सिफ्ट भएको छ र यो हामीले बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ कि यदि तपाईँहरूले अहिले पनि ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी नै युज गरिराख्नु भएको छ भने please world is shifting so fast होइन सो तपाईँहरू चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा आउन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु र म थोरै यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई लाइक ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बेफाइदा र मोडर्न मार्केटिङ जुन डिजिटल मार्केटिङ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ लोकेसनको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई ट्राफिक क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्न भने डिजिटल मार्केटिङ गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा लोकेसनको आधारमा तपाईँ नेपालभरि गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसको आधारमा है तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसको आधारमा एउटा फिक्स लोकेसन चाहे एउटा बिग सिटी एउटा सिटी मात्र पनि तपाईँले क्याप्चर गरेर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले जेन्डरको आधारमा यदि ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै जेन्डरको आधारमा चाहिँ मेल फिमेललाई टार्गेट गरेर गर्ने अप्सन चाहिँ हुँदैन बट मोडर्न मार्केटिङ जुन डिजिटल मार्केट मार्केटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा फिक्स एज ग्रुपलाई तपाईँले चाहिँ एउटा जेन्डरलाई चाहिँ टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ सो एजको आधारमा तपाईँले चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ कुनै लाइक एउटा फिक्स एजको आधारमा like twenty to thirty twenty to फोर्टीको आधारमा तपाईँले चाहिँ एउटा फिक्स एजलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न बट इम्पोर्टेन्ट मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङमा यो गर्न पाउनुहुन्छ कि तपाईँले एउटा फिक्स तपाईँको प्रडक्ट अनुसार तपाईँलाई एउटा राम्रो स्पोर्ट्स सुज बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको व्यक्तिलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ एजको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट सर्भिस सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ अकुपेसनको आधारमा अकुपेसनको आधारमा तपाईँले चाहिँ यहाँ डिजिटल मार्केटिङमा एउटा आफ्नो ब्याङ्कर्सहरूलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ लाइक एउटा लोगो डिजाइनर अथवा डिजाइनर अनि त्यस पछाडि डान्सर सिङ्गर एउटा फिक्स एउटा प्रोफेसनलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा तपाईँले पाउनुहुन्न र यो पनि फाइदा छ कि ट्रे डिजिटल मार्केटिङ गर्दा चाहिँ तपाईँको कस्ट सो एक् एकदमै चिप हुन्छ एकदमै चिप हुन्छ भने ट्रेडिसनल मार्केटिङमा एक्सपेन्सिभ हुन्छ तपाईँले मेबी यहाँ चाहिँ तपाईँले चार पाँच सयबाट आफ्नो मार्केटिङ बजेट चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ एकदमै हाई कस्ट हुन जान्छ सो तपाईँ पनि थाहा पाउनुभयो होला कुन मार्केटिङ स्ट्राटेजी गर्दा चाहिँ बेस्ट तपाईँलाई हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ वर्ल्डमा जस्ट टु टाइप्सको प्रडक्ट्सहरू हुन्छ होइन र नम्बर वान भनेको फिजिकल प्रडक्ट जुन चाहिँ हामीले हाम्रो आँखाले देख्छौँ र त्यसलाई युज गर्छौँ भने द्याट्स अ फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्ट जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ लाइक फर इक्जाम्पल दिउँ म डिजिटल प्रडक्टको बारेमा तपाईँलाई एप्स युज गर्न सक्नु सक् सक्नुहुन्छ एप्स युज गर्नुभएको छ होला गेम खेल्नुहुन्छ होला अफकोर्स तपाईँले सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ होला भिडियो कोर्सेसहरू हुन्छ होला अडियो कोर्सेसहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि अहिलेको अहिलेको लेटेस्ट फिल्म सङ्ग्सहरू पनि एउटा डिजिटल प्रडक्टभित्र पर्छन् र म यो तपाईँहरूलाई भन्छु कि यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ डिजिटल प्रडक्टभित्र काम गर्दा र फिजिकल प्रडक्टभित्र काम गर्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ लाइक डिजिटल प्रडक्टभित्र तपाईँले काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ फ्रिली लोकेसनको आधारमा जुन अघिल्लो एपिसोडहरूमा हामी कुरा गरेका थियौँ लोकेसनको आधारमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ एनी वे तपाईँले बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र फिजिकल प्रडक्टभित्र तपाईँले काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै कम्पनी खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम्पनीमा स्टाफहरू हायर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले प्रडक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम टु टाइम प्रडक्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ digital product in a in a very little cost होइन कुनै एउटा वेबसाइटमा गएर आजको लेटेस्ट सोसियल मिडिया साइट्सहरूमा पनि आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल बिजनेस चाहिँ सिस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यस प्रडक्टमाथि काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यदि फिज physical product time to time तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्छ भने digital product in a short way तपाईँले एकदमै वान टाइम क्रिएट गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि तपाईँको कमिसन बेस्ड हाई हुन्छ भने डिजिटल प्रडक्टमा एकदमै लो कमिसन हुन्छ र जुन यो भिडियो मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि रेकर्ड गरेको छु तपाईँहरूले यसको बारेमा अझै बृहत हेर्नु होला पावर अफ डिजिटल मार्केटिङ तपाईँहरूलाई थाहा छ जेफ बेजोसले टु थाउजन्ड फोर्टिन टु सेभेन्टिनसम्म चाहिँ एकदमै धेरै गुगल एनालाइटिक्स जुन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी युज गरेको पाइन्छ र आज इतिहासकै सबैभन्दा धेरै सक्सेस एक्स इतिहासकै सबैभन्दा रिचेस्ट म्यानमा चाहिँ आफ्नो नाम लेखाएका छन् जेफ बेजोस भने लाइक डिजिटल प्रडक्ट जो बेलगेट्सले युज गरेर maybe twenty years long time चाहिँ आफ्नो समयमा चाहिँ आफू चाहिँ रिच भएको नाम देखिन्छ र एकदमै इक्जाम्पल हामीले हेर्न लायक डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गरेर चाहिँ हेर्न लायक भनेको बेलगेस हो भने डिजिटल मार्केटिङको लिभरेज युज गरेर अगाडि बढेका जे पेजेस हुन् सो यो छ कि अहिलेको धेरैले सोध्ने भनेको चाहिँ लाइक यो मोडर्न मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ गरेर पनि डिजिटल प्रडक्टलाई सेल्स गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले मोडर्न मार्केटिङ गरेर पनि ट्रेडिसनल मार्केटिङ गरेर पनि डिजिटल प्रडक्ट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको मोडर्न मार्केटिङ अथवा डिजिटल मार्केटिङ गरेर पनि फिजिकल प्रडक्ट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेडिसनल मार्केटिङ गरेर पनि फिजिकल प्रडक्ट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ एज तपाईँ हामी काम गर्ने भइसके पछाडि प्रडक्ट र कुन मार्केटिङ स्ट्राटेजी युज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चुज गर्न अत्यन्तै चुज गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङलाई युज गरेर डिजिटल प्रडक्टलाई सेल्स गर्छौँ सो हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो छ किन हामी यो गर्छौँ भने अघि नै तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो डिजिटल मार्केटिङको फाइदाहरू के छ र डिजिटल प्रडक्टभित्र काम गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा अफकोर्स थाहा पाउनु भयो होला फेरि पनि थाहा पाउनु भएको छैन भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला र तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ एउटा सिप सिपमा सिप कस्टमा चाहिँ तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँको हाई कमिसन बेस हुन्छ यदि मेबी तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ गर्दा चाहिँ मेबी वान हन्ड्रेड अथवा फाइभ हन्ड्रेड एक्सपेन्सेस हुन्छ र yeah digital product sales garda maybe you can make uh, make maybe 10000 15000 or 20000 र यदि लाइक तपाईँले modern marketing digital marketing use गरेर पनि फिजिकल प्रडक्ट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ but maybe you will get only maybe ten percent to maybe thirty five percent commission share होइन सो सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ गरेर पनि फिजिकल प्रडक्ट सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ बट के हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी तपाईँको मार्केटिङ बजेट एकदमै हाई भइसकेको हुन्छ भने यहाँ फिजिकल प्रडक्ट सेल्स गर्दा एकदमै लो गेनिङ तपाईँले चाहिँ कमिसन्स पाउनुहुन्छ that's why we choose we work on modern marketing and we sell digital product so यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा र हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा र नेक्स्ट एपिसोड भिडियो हामी रेकर्ड गर्नेछौँ अफकोर्स नेक्स्ट एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ र नेक्स्ट एपिसोडमा कसरी डिजिटल मार्केटिङ अथवा आफ्नो आफूसँग भएको प्रोफेसनलाई डिजिटलले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ बिजनेसको रूपमा त्यो भिडियोलाई लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ र हाम्रो भिडियोलाई मन परेको खण्डमा तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस् हाम्रो उत्साह बढ्नेछ सेयर गरिदिनुहोस् साथीहरूलाई ताकि उहाँहरूलाई हेल्प हुनेछ र सब्सक्राइब हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु